हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ये फार्मूला हमने सीखा है जिसका नाम है लेन तो ये लेन काम क्या करेगा देखिए ये कैरेक्टर्स को गिन के बताएगा यहां पर भी वही काम है अब यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी एक ln मिलेगा और एक मिलेगा लेन तो आपको लेन ही लेना है क्योंकि हम यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं लेन तो यहां पे लेन ले लीजिए और यहां पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेम यही काम आप करते हैं एक्सेल में भी ठीक है लेकिन अभी बात कर लेते हैं ठीक है लेंथ तो हो गया अब ये कैरेक्टर 17 बता रहा है विथ स्पेस ये काउंट करके बताएगा ये बात ध्यान रखिएगा विथ स्पेस ही काउंट करेगा ये अब यहाँ पे लेंथ फॉर्मूले की बात तो हमने कर ली अब लेफ्ट फॉर्मूले की बात करते हैं लिख सकते हैं लेफ्ट फंक्शन हमने लगा लिया है और अब इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि इसी से हमको ढूंढना है अब देखिए लेफ्ट से ये काउंट करना शुरू करेगा अब लेफ्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ से एक दो तीन ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा तो यहाँ पर कॉमा देता हूँ और लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए तो सपोज कीजिए कि फोर कैरेक्टर चाहिए तो बस अब एंटर कर दीजिए अब देखेंगे कि लेफ्ट से फोर कैरेक्टर यही है ना है यहाँ देखिए स्पेस को भी मैंने बोला था स्पेस को भी ये काउंट करेगा तो देखिए स्पेस को भी काउंट ये कर रहा है ठीक है ना ये बात समझ में आ रही है अब देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं और यहां पे कर देता हूं right R I B H T तो ये राइट लगा दिया अब ये राइट से काउंट करेगा तो इसको सेलेक्ट कीजिए राइट से हमें ये दो कैरेक्टर दे दीजिए तो राइट से दो कैरेक्टर क्या होगा जे होगी एंटर प्रेस करता हूं तो केवल यहां पे जे दिखा रहा है ठीक है इसी तरह से फिर एडिट करता हूं और इस बार क्या करता हूं यहां पे कर दूंगा मैं पांच कैरेक्टर तो ये पांच जैसे ही करेंगे तो ये पांच कैरेक्टर में से चार कैरेक्टर लेके आएगा तो देखिए एक तो स्पेस हो गया स्पेस को तो देगा नहीं ये और बाकी सारे रहा है ठीक है आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे यूज करना है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video